semuanya ketemu lagi dengan saya Sungi di Gis underscore 232 begitu seksi Wow, sekarang kita mau belusukan lah mau belusukan karena mau gue jauh-jauh masih ngeri mau gue eh, yang najak juga masih ngeri ngerinya karena masih rawan covid ya masih ngeri lah saya belum siap pergi jauh-jauh dulu makanya nih untuk ngelemasin urat buat itu itu buat latihan nanti bulan 10 niatnya mau ke Dieng kalau jadi jadi kita latihan yang jalan-jalan yang ada mapainya ada flatnya ada nanjaknya nanjaknya mapai pelan-pelan belusukan lah daerah kayak belusukannya daerah Cisau, Curug sampai ketiga, ketiga raksa yang paling jauh lah mantapnya situ doang. nah, belum berani gue daerah keluar dari Tangerang belum berani. Ini untuk ngemes urat doang karena nanti bulan 10 saya kayaknya mau ke Wonosobo wes makanya rajin ngelop di alam sutra minimal 30 kilo atau 50 kilo atau sama dengan enam putaran atau 10 putaran jadi ikutin saya terus video ikutin terus saya ikutin terus dan subscribe like komen, jangan lupa yuk kita cus belusukan lihat sawah cuma lihat kebun kalau ketemu oke okay. sangat menyolong kebo jalanannya lumayan ramai banyak mobil-mobil gede jadi lebih baik gue sih pelan-pelan aja kita ngalah lah minggir kalau jalanan seperti ini demi keselamatan kita ini semua ini enaknya pulang pergi ngerasain jalanan turun naik cuman nggak nggak nggak nggak nggak apa apa cuman bergelombang lah pulang pergi gitu. motor belusukan nih kita belusukan lihat sawah sawah orang dan indah banget ini kalau begini kalau belusuk-belusukan begini hitung-hitung ngilangin stres lah ngilangin stres terus kalau pikiran sumpok apa tiba-tiba ada pencerahan ya ini nih indah ngelihat begini nih belusukan gak usah jauh-jauh yang penting asal ada daerah sekitar ada sawah apa gue setiap pagi nih lihat sawah cuacanya enak adem nggak panas dari kemarin gue bareng dari bareng mau Oma Sita sampai sekarang enak banget adem nggak panas gitu. sawah uh masih bebek bebek ada bebek udah 20 kilo lumayan lah nggak mesin urat ini sejak mau touring nih bulan 10 niatnya insya Allah ini aja bulan 10 mau touring ke Wonosobo jadi saya target seminggu harusnya target seminggu 50 kilo kalau enggak 100 kilo target seminggu ya karena Wonosobo gue Wonosobo aduh paling berat kayak itu Wonosobo pokoknya untuk eh, orang gemuk seperti saya rajin olahraga rajin bergerak biar sehat ini sekarang temanya kita belusukan hitung-hitung latihan hitung-hitung lemesin urat latihan buat nanti ke Wonosobo bulan 10 bebek kalau ada cita-cita pengen kalau ada bukan cita-cita kalau ada pengen kepinginan pengen gue jauh sejauh bareng sama teman-teman rajin gue jauh sendiri dulu bertahap dari mana ke mana dari mana sendiri dulu jadi nanti kalau ada apa-apa bisa evakuasi sendiri bisa mandiri gitu nggak nggak nggak nggak nggak nggak ini nggak kudu minta bantuan teman kalau masih bisa sendiri lakuin sendiri nah inilah manfaatnya gue mandiri gue sendiri sediain barang yang ada baik ban dalam atau apa tambal ban kasih, pak. Ya, mantap cing Cing, depan situ ada kebo bule kan, Cing? Maju lagi ada kebo bule. Kita pelan-pelan, jangan jangan buru lihat kebo bule kanan kiri. Jatuh, jatuh. Ya. Ini cocoknya. Uh cocoknya bawa sepeda MTB sepeda touring tutup kan aduh sayang sepeda pokoknya kalau buat belusukan sebenarnya cocoknya buat sepeda, bawa sepeda touring yang vintage vintage gitu mau bawa MTB karena sepedanya <laughs> lagi banyak problemnya kudu butuh di servis lah jadi kita pakai sepeda yang ada guys makan lihat-lihat sawah tadi gue dari rumah lewat Gading Serpong, Gading Serpong terus nembus Pagedangan, terus Pagedangan nembus Legok, Legok arah terus Legok arah ke Cirarap. Nah ini dia nyampe di daerah dari Cirarap nyampe nyampe sini daerah daerah Curug lah daerah Curug tadi jarak tempuhnya kurang lebih 23 kilo kurang lebih dari rumah ke tempat finish kurang lebih 23 kilo satu jam setengah satu jam setengah terbayar sih terbayar lihat pemandangan yang oke-oke yang sawahnya bagus-bagus masih hijau ada yang ada yang mau dikit lagi panen ada yang belum terbayar ini sehari-hari kalau saya males touring naik sepeda jauh pasti saya belusukan kalau nggak belusukan kalau kalau di alam sutra kalau nggak naik sepeda MTB tapi sepeda MTB sepedanya lagi dipinjam mas saudara jadi terus saya lagi malas juga main MTB lagi kurang lagi kurang mood lah makanya lagi lagi demen-demen yang ngelop ngelop mah mah belusukan ini hitung-hitung buat latihan nanti bulan 10 selama belum nanjak gue nanjak-nanjak karena masih ngeri gue jauh-jauh keluar Tangerang masih ngeri corona ini covid-19 19 masih ngeri jadi sampai di sini dulu kalau kalian pengen belajar naik sepeda belajar bela, kalau kalian pengen belajar bersepeda jauh naik turun naik naik turun uphill up uphill rajin gue sendiri dulu biar mentalnya kuat biar mental kuat rajin gue sendiri jadi nanti kalau ada apa-apa ada kendala bisa mandiri evakuasi mandiri Ma, jangan lupa siap sebelum pergi jauh siapin alat-alat yang ada seperti ban isi uh, ban dalam cokelan ban atau titop tambal ban masambungan rantai mau kunci-kunci dah kunci-kunci yang satu set yang ada yang ada bukaan rantainya jadi rajin-rajin uh, olahraga uh, terutama olahraga mandiri jadi kalau misalnya suatu waktu uh, eh, bareng sama teman-teman olahraga entah ada kendala ada apa jadi bisa bisa evakuasi mandiri lah intinya gitu. nggak nyusahin teman yang ada nggak nyusahin tim yang ada sampai di sini dulu tunggu video selanjutnya dari saya di GIS underscore 232 Lebih Tentu Seksi terima kasih